słuchajcie, jesteśmy znowu na jednym z krakowskich śmietników, Na jednym z krakowskich śmietników. Patrzcie, co dzisiaj udało nam się ciekawego dorwać. Kojarzycie ten aparat. Sowiecki. takie rzeczy często są wyrzucane właśnie paczkach razem ze starymi pierdołami między innymi całkiem stara, nowa, czeska rosyjska farelka, nagrzewacz jak to nazywa się inaczej skupmy się na tym aparat robi się zdjęcia. валяешься. karta. cacko. Przyda się na pewno. 나 자식 listened. Thank Witam. Cię mamy tu taką sytuację. W sumie co wam będę nawijać, zobaczy sami. 4 wersji Black. Żeby się już nie nagrywa. الدرية تصب يا رغبة Kara.